Yo, sabr pro, маҷнун итрек айноми додаракам суҳроб ба шукрона бахшида мешавад шукрона тоқат кубе ма миёмай ғарибӣ камтарак тоқат кубе ма миёмай ғарибӣ душанбе продакшн сабти овоз аз студияи шаҳром медия давраи мактабӣ буд ки ма дил бастум ошиқ шидам раҳмат ба ту ки ба қалби худата лоиқ дидӣ чиқа хуб буд мо якҷо будем давраи талабагимон ҳама бо умеди дарс буд ишқуд ма да буд имтиҳон ҳар саҳр дарс мегуфтум ва ниятам тура дидан буд ҳар саҳрай боғи гало гале барои ту чидан буд ишқи мактабӣ шидӣ ву мара ба худ ром кадӣ раҳмат ба ту шукрона вақте зиқ будум ором кадӣ шав умада барите бошем мехостум да барат бидам намехостум ғариб бошем а дӯст медорум ошиқам ма ҳаму суҳробум тез ватан бирам бинамат гуфта умада шитобум мешинем ёд мекунам рӯзои хати тыбидара ёди ты зида мекуна дили ғариби мурдара кош мактаб тамом намешида барат бошем доимо ай пеши дидан дигар ай чемо ай ватсап имо хати ты маоромии ти ширинай нарай барима песто ки бе ту будам қинай сабр кин бес ма миём ҳамсафари зиндагим як ҷояги чиқа хубде ишқи мактабим мо ранги ту намиёву магар букову молома ғайри ту мада ҳеҷ канест бра буфаҳмон холома ғуроби ғариб дер мия ба мисли як шер мия омад омади мақати хабари туймон мия ба расидани орзумон камушмон тоқат кин бе миёма камушмон дак тӯрам сабр кӣ бе бедунома интизор нест ягон ғарибачай хасанди ҷа ғариб нест медонам бовар дорум ки ма барои ту азизам умед ба аллоҳ дорум ки ти фақат танасибам